Salut! Astăzi vreau să-ți vorbesc despre a răstălmăci și mulțumesc Manu pentru verb. Uh, am citit în dicționar și am scris în Dex online și am scris aici câteva sensuri uh, din Dex. A răstălmăci, a explica greșit, a interpreta în mod eronat idei, cuvinte, texte, a denatura, a transpune, a oglindi, a reflecta, a schimba sensul mie mi se pare că <laughs> a, a răstălmăci înseamnă prea multe lucruri și care se contrazic cumva unele cu altele. De exemplu, uh, am înțeles a schimba sensul, a denatura, dar a reflecta. Mă rog, ideea este că eu cu toate verbele astea pe care le fac, mi-am dat seama că răstălmăcesc. <laughs> Pentru că, de fapt, schimb sensul uh, lor din Dex și arăt uh, ce înseamnă ele pe harta mea mentală. Și mi se pare că toți răstălmăcim un anumit tip de realitate pe care îl vedem sau îl auzim sau îl simțim. Toți răstălmăcim. Pentru tine ce înseamnă a răstălmăci? Ceau!